तो दोस्तों आप लोगों ने तो अभी तक वन प्लस की लॉन्चिंग वगैरह को देख लिया होगा अनबॉक्सिंग वगैरह फर्स्ट रिव्यू देख लिया होगा क्योंकि गाइज बहुत सारे यूट्यूब लगभग सभी यूट्यूब चैनल्स पर तो अभी तक अनबॉक्सिंग uh, वीडियो आ ही चुकी है तो गए फर्स्ट इंप्रेशन देखने के बाद आप लोगों ने तो ये भी प्लानिंग बना लिया होगा कि वन प्लस मुझे वन प्लस सीरीज का फ़ोन खरीदना चाहे वन प्लस प्रो खरीदना है वन प्लस आर खरीदना है वन प्लस नाइन खरीदना है तो गाइज अच्छी बात है फर्स्ट सेल आ रही है गाइज वन अप्रैल को नाइन प्रो की एंड सेकेंड सेल में गाइज आपको OnePlus nine OnePlus nine R देखने को मिलेगी गाइज उससे पहले एक बार आप ये वीडियो को इन तक देख लेना क्योंकि गाइज इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं क्या कुछ मिसिंग्स है क्या कुछ मिसिंग्स है इस वन प्लस नाइन सीरीज में और क्या सच में ये रिलायबल है इस प्राइस सेगमेंट के साथ इस प्राइस टैग के साथ तो गाइज चलिए करते हैं video OnePlus nine pro खरीदने की सोच रहे हो तो ठीक है आप खरीदने की सोच रहे हो बट क्या गाइज जो इस प्राइस सेगमेंट या प्राइस टैग के साथ OnePlus nine pro India में आ रही है क्या वो सही है तो गाइज मेरे ख्याल से नहीं इस टैग के साथ ये आ रही है उस प्राइस सेक के साथ यहाँ पे कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात करो यहाँ पे कैमरे की जब आप यहाँ पे एक पिक्चर्स क्लिक करते हो इस कैमरा ऑफकोर्स ये हसल ब्लेड का कैमरा है तो गैज़ यहाँ पे कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा कैमरा है ये टॉप लेवल कैमरा है तो गैज़ इसमें कोई शक नहीं बट गैज़ यहाँ पे वन प्लस को कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरी थी जब आप फ़ोटोज़ पिक्चर्स को क्लिक करते हो जो कॉन्ट्रास्ट जो कलर एक्यूरेसी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है हम भाई सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड पे कर रहे हैं तो हमें तो उस तरह का क्वालिटी उस तरह का क्वालिटी फिकर भी ना चाहिए उस तरह का क्वालिटी वगैरह भी ना चाहिए तो आप देख लो जिस तरह से आईफोन 12 में आपको सही में वो प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं मतलब ज़्यादा क्या मतलब सही है उस जिस हिसाब से वो प्राइस ले रहे हैं उस हिसाब से वो क्वालिटी भी दे रहे हैं तो गैज वहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम की बात नहीं है आईफोन वगैरह में तो यहाँ पे आप सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड ले रहे हो तो हमें उस तरह का क्वालिटी भी ना दोगे तो आप होप गाइस कि वन प्लस वाले आने वाले अपडेट्स में इन सब बग्स को सही कर देंगे तो गाइज़ यहाँ पे एक और बॉक्स है जब आप फ़ोटोज़ को क्लिक करते हो जब अगर आप में हल्का सा भी झटका आ जाए आपके आ, शरीर में हल्का सा भी झटका लग जाए तो आपका वहाँ पे शटर इशू आ सकता है वो शटर इशू में क्या होगा गाइज अब जब पिक्चर्स को क्लिक करोगे हल्का सा आपका शरीर में टच होगा आप हल्का से हिलोगे तो वहाँ पर आप अच्छा पिक्चर्स को क्लिक नहीं पर, कर पाओगे क्योंकि गाइज वहाँ पे शटर कुछ इशू है वहाँ पे तो उसे भी शायद से वन प्लस को सही करना चाहिए आई होप कि नेक्स्ट अपडेट में इसे सही कर दे तो आप नेक्स्ट आगे बात करें यहाँ पे गाइज वन प्लस नाइन की तो गाइज वहाँ पे तो ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड में आपको ओ का सपोर्ट मिल जाता है कैमरा में but guys OnePlus nine और वन प्लस नाइन आर में आपको ओ का सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा है तो गाइज ये बहुत बड़ा डिस्काउंटेज होने वाली है वन प्लस नाइन की अगला चीज़ बात करें वन प्लस नाइन प्रो में आपको एक कैमरा देखने को मिलता है मोनोक्रोम तो गाइज मैं उसका वर्क आपको बता दूँ उसका कोई ज़्यादा वर्क नहीं है गाइज आप पिक्चर्स को क्लिक करो तो उस कैमरे की मदद से आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हो तो गाइज मेरे ख्याल से तो वहाँ पर कुछ और कैमरे को यूज़ करना चाहिए कुछ नया फ्यूचर्स इसमें इनबिल्ट करना चाहिए था जिससे गाइज इतना प्राइस ले रहे हो तो भाई कुछ तो यूनिक दोगे ना तो गाय मेरे ख्याल से वो यूजलेस है अब अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ गाइज फ्रंट कैमरे की तो गाइज मैं पहले ही बता दी यहाँ पे गाइज आउटडेटेड जो फीचर्स वगैरह उसे यूज़ किया गया है तो गाइज मे बी से इसे भी इम्प्रूव करना चाहिए इसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहिए या जो अभी लेटेस्ट सही चल रहा है बिल्कुल सही उसे यूज करना चाहिए था यही कुछ इश्यूज और मिसिंग्स थे इस प्लस नाइन सीरीज का कैमरा वगैरह में तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक और बहुत बड़ा इशू है मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा इशू है क्योंकि गाइज यहाँ पे तो आपको बोलने का बोल दिया जाता है कि यहाँ पे आपको 5G सिपसेट देखने को मिल रहा है तो बट गाइज एक्चुअल इसके पीछे ये है कि गाइज यहाँ पे आप यहाँ पे आपको 5G सपोर्ट मिल रहा है बट गाइज आपको दो 5G बैंड देखने को मिल रहा है फर्स्ट गाइज आपको N41 एंड सेकेंड आपको N78 तो गाइज उससे पहले बता दूँ कि जो N78 है गाइज वो थर्टी फाइव हंड्रेड मेगा हज पे वर्क करती है तो गाइज मैं एक बात बता दूँ कुछ मिलिट्री पर्पस के लिए गाइज इसे अभी यूज आप नहीं कर सकते हो तो गाइज इससे तो ये पता चला कि यू यूजलेस है इसका कोई इस बैंड का इस फ़ोन में यूज नहीं है यहाँ तक किसी फ़ोन में गाइज किसी भी फ़ोन में आपको अगर N seventy eight band support मिले तो गाइज वो यूजलेस है क्योंकि आपको मैंने बता दिया कुछ मिलिट्री पर्पज़ के लिए उसे नहीं यूज किया जाता तो अब बचा गाइज एन सेवेंटी वन जो एक ब्रांड है एन सेवेंटी वन उसके बारे में मैं बता दूँ वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मेगा हज पर वर्क करती है तो गाइज वो जो ट्वेंटी फाइव मेगा हज है वो गाइज ऑलरेडी से जो guys four G three G technology में यूज कर दिया गया तो यहाँ पे बस आपको नाम का फाइव जी सपोर्ट देखने को मिलेगा तो गाइज एक बात बताओ आप अगर को सिक्सटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड रुपया पे कर रहे हो तो गाइज आप आने वाले एक साल दो साल तक तो उस फ़ोन का यूज़ करना चाहते हो ना बट गाइज यहाँ पे आपको ऐसा नहीं देखना क्योंकि गाइज यहाँ पे आप जो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऑलरेडी से यहाँ पे जो जो 25 फाइव मेगाज है उसे ऑलरेडी से 4G 3G बैंड में यूज किया जा रहा है तो गाइज यहाँ पे आपको नाम का बस स्पीड कोई जो एक्सपीरियंस होता है 5G का वो आपको देखने को नहीं मिलेगा एक नाम का बस 5G आपको देखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से गाइज मेरा ओपिनियन है कि शायद से इसे भी इम्प्रूव करना चाहिए तो मैं आपको अच्छी बात बता दूँ कि अगर वन प्लस वाले चाहे तो अपडेट्स की मदद से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बैंड यहाँ पे कुछ दूसरा बैंड को ऐड कर सकते हैं तो अब तो वो करता है डिपेंड कि वन प्लस वालों पे कि वो करना चाहते हैं या नहीं या हो सकता है कि वो कर दें तो वो तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाती है आईपी रेटिंग मैं गाइज एक बात आपको पहले ही मैं बता दूँ गाइज कि आपको वन प्लस नाइन प्रो में बस आईपी रेटिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है बट जो नाइन आर है नाइन है उसमें आपको आईपी रेटिंग सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि आईपी रेटिंग का वर्क क्या होता है जैसे आप सुनते हो कि मेरा फ़ोन वाटर प्रूफ है मेरा फ़ोन डस्ट प्रूफ है तो गाइज वही स्पेशली इसका यही काम होता है आप मतलब वाटर प्रूफ बनाना फ़ोन को डस्ट प्रूफ बनाना बट गाइज इसमें हमें सपोर्ट नहीं दिया गया है तो गाइज़ ये भी एक डिसएडवांटेज होने वाली है क्योंकि गाइज पता ही आपको इतना इतना पैसा पे करूँगा गाइज वो जो हमें thirty thousand forty thousand device में देखने को मिल जाती है वो हमें यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड के डिवाइस में नहीं देखने को मिल रहा है तो गाइज ये पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पे बात करूँ गाइज वायरलेस चार्जिंग तो गाइज मैं आपको एक बात बता जो ग्लोबली वर्जन है उसमें आपको सभी फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा गाइज इंडियन वेरिएंट में क्या प्रॉब्लम है कि गाइज आपको सिर्फ प्रो वेरिएंट जो कि वन प्लस नाइन प्रो है उसी में आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा बट गाइज यहाँ पे आपको जो वन प्लस नाइन है वन प्लस नाइन है उसमें नहीं देखने को मिलेगा गाइज यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड पे कर रहा हूँ और मुझे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी नहीं देखने को मिल रहा है जो कि गाइज मुझे twenty thousand thirty thousand phone में देखने को मिल रहा है तो ये भी एक पॉइंट नोट करने वाली है तो आप इसे भी नोट कर लो तो अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है बैटरी रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्या है गाइज मेरे ख्याल से गाइज यहाँ पे कुछ और ज़्यादा एम की बैटरी को यूज करना चाहिए था क्योंकि मैं एक बात बता दूँ एक मोड मिल रहा है आपको वन प्लस टाइन सीरीज में हसल ब्लेड मोड उसमें होगा क्या गाय जब एक पिक्चर्स को क्लिक करोगे तो वो जी एक पिक्चर 15 से 20 एम में होने वाली है तो गाय ऑफकोर्स आप जब क्लिक करोगे जब आप क्लिक करोगे फ़ोटो तो गाइज ऑफकोर्स बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होगा तो इसीलिए गाइज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा बैटरी देखने को मिलती तो अच्छी होती बट गाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं यहाँ पे आपको 60 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल रही है तो गाइज आप मुझे आप कमेंट में बताना कि गाइज ये वर्थ है इस प्राइस टैग के साथ या नहीं है मेरे ख्याल से तो गाइज कुछ ना कुछ मिसिंग है अब आने वाले दिन में अगर इसे अपडेट करके सही कर दिया जाए तो सही है अगर मेरा सजेशन मानो अगर आप फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तभी रुक जाओ आने वाले कुछ दिन में गाइज़ इससे भी अच्छा अच्छा फ़ोन आने वाली है इससे अच्छा अच्छा डिवाइस आने वाली है जो गाइज़ आपको इससे कम रेंज में इस कम प्राइस टैग में आपको अच्छी डिवाइस अच्छी फीचर्स देखने को मिलेगी तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और वीडियो का रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो और एक बात और गाइज अगर चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना आप गाइज फिर इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता हूँ अगली बार तब तक के लिए जय हिंद